السلام علیکم میرا نام ہے محمد انیش اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنے سبسکرائبر کیسے بڑھا سکتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے اس میں آپ کو میں ایک ایسا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ اگر کسی کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آٹومیٹک ہی اس کا سبسکرائب آپ سے ہو جائے گا تو یہ جو کام ہے یہ ذرا دو نمبر بھی ہے اس سے اگر ہو سکے تو آپ کا چینل بند بھی ہو سکتا ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اگر یوٹیوب کو اس چیز کے بارے میں اگر علم نہیں ہے تو آپ کا چینل بند نہیں ہو سکتا کسی اور کو اپنے سے آٹومیٹک سبسکرائب کروا لینا یہ ذرا امپوسیبل ہے لیکن اس طریقے سے پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ کس نے ہم کو کب سبسکرائب کیا اور کس آئی پی سے ہوا تو اس طریقے سے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ سیو رہیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے اور اس ویب سائٹ سے آ کر یعنی کہ یہ سائٹ آپ کو میری ویڈیو ڈسکرپشن سے مل جائے گی آپ اس وہاں سے آسانی سے وزٹ کر سکتے ہیں یہ میرا ایک چینل ہے تو اس چینل پہ میں سبسکرائبر حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پر نیو ٹیپ پہ جاؤں گا اور یہاں پہ یہ سائٹ کو ڈیلیٹ کر لوں گا تو جیسے ہی یہاں پہ یہ دیکھیں میں پہلے کو سائن آؤٹ کر لیتا ہوں پہلے سے میں نے غلط ایک چیز پہ سائن آؤٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ میں سائن ان پہ کلک کروں گا جو چینل آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے اس سے آپ نے لاگ ان ہو جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس تمام چینل شو ہو رہے ہیں اس کو میں اس چینل سے الاؤ کروں گا جس چینل کے لیے آپ نے سبسکرائبر حاصل کرنے ہیں اسی چینل سے آپ نے اپنے آپ کو ریلیٹ کر لینا ہے آپ کے چینل کے جو ٹائپ ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے اپنی ایج بتا دینی ہے اور میل یا فیمیل جو بھی آپ بتائیں گے اس وجہ سے آپ اپنی سیٹنگ میں سیو کر لیں گے اس میں آپ ڈیلی پانچ لاکھ سبسکرائبر حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس پہ ایک لمٹ ہے کہ آپ تین ہزار ایک دن میں سبسکرائبر ایکٹیو کر سکتے ہیں اور اس میں ان کے پاس ایک لاکھ سے اوپر ممبر شپ موجود ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس ٹوٹل ٹوینٹی سکس سبسکرائبر ہیں اور یہاں پہ میں ان کو سبسکرائب کرتا ہوں صرف یہاں پہ سب فور سب پہ کلک کروں گا اور یہ آٹومیٹک ہی میرے پاس سبسکرائبر یعنی کہ جس کو چاہوں میں یہاں پہ سلیکٹ کروں اور اس کا سبسکرائبر میرے پاس آ جائے گا یعنی کہ سبسکرپشن اس کا میرے پاس آٹومیٹک ہی آ جائے گا اب میں کو ریلوڈ کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ دیکھیں میرے پاس 27 سیون سبسکرائبر ہو چکے ہیں یہاں پہ جتنے چاہیں آپ ریفرل بنا کر بھی اسے کر سکتے ہیں سبسکرائبر حاصل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ جتنے چاہیں سبسکرائبر حاصل کر سکتے ہیں جس کو چاہیں اپنے آپ کو سبسکرائب بنا سکتے ہیں اپنے سے ریلیٹڈ چینلز کو بھی آپ اپنے سے سبسکرائب کروا سکتے ہیں اپنے سے ریلیٹڈ چینلز کو آپ سبسکرائب نہیں بھی کروا سکتے ہیں جس کو آپ یہاں پہ یعنی کہ سب اور سب پہ کلک کرتے جائیں گے اسے آپ یہاں پہ اپنے آپ سے ریفر یعنی کہ سبسکرائب کرتے جائیں گے یا دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس سبسکرائبر کاؤنٹ ہوتے جائیں گے یا دیکھیں یہاں پہ سب فور سب پہ کلک کریں گے وہ آٹومیٹک ہی آپ سے سبسکرائب ہو جائے گا ایک دفعہ یہاں پہ آپ نے اپنا صرف چینل دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سب فور سب پہ کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹک ہی آپ سے بھی سبسکرائب ہو جائے گا اور آپ بھی اس کو سبسکرائب کر لیں گے جس کو یہاں پہ آپ چاہیں سبسکرائب کرنا چاہیں تو ایسی سبسکرائبر فاسٹر سبسکرائبر حاصل کر سکتے ہیں آپ امید ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے یہاں پہ سبسکرائب کا بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں بیل آئیکن پہ کلک کر دینا ہے تاکہ آپ میرے تمام ویڈیو آنے والی ویڈیو سے آگاہ ہو سکیں تھینکس فار واچ اللہ حافظ